Alltså jag tycker ändå att vi har haft ganska bra koppling mellan eh, alltså näringslivet också. Vi har gjort olika projekt, vi har gjort marknadsplaner till företag, vi har gjort pitchar till Värmlandsteatern och mm. ja, men vi har haft nära koppling mellan näringslivet och det känns jätte... Det är nästan det jag har lärt mig mest av. Absolut. Så det, ja. Sen så hade det varit skönt att ha mer ren information om hur man ska tänka när man faktiskt har tagit examen. Var, vart vänder jag mig? Vem pratar jag med? Hur gör jag? Mm. För att det inte, det tycker jag att det har varit lite brist på. Det hade varit bra att ha det som en del av utbildningen för att det är så viktigt. För det mm. vet man inte riktigt nu. Vad gör jag nu då? Nu tar jag examen om en <laughs> månad och vad gör man liksom?